أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون يعملون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين يوم